арнайы насыбат келдің бе ооба жакшы келдим эмес бияктан ооба менде жаңылык бар сага нурбек эмне жаңылык экен тапчы кимдин боюнда бар тапчы кимдин боюнда бар кимдин боюнда бар экен менин подругам айперинин боюнда бар экен жакында терет спасибо ушол мен ушул районда жашайм ошол азыр мен сени бир өбүп алсам каршылык көрсөтөсүң да э? э негизи каршылык көрсөтмөкмүн бирок мен азыр аябай чарчап турам эмне болду ушул стресс болуп нерв болуп аткан баары эми мындай болот го депрессия болуп атыр ошончо эле башым ооруп атыр анан анан чет өлкөгө барып эс алып келиш керек деди дубайга анталияга барып эс алып келсең аба алмашып сыра жакшы болуп каласың дейт дубайга алмаштырыш керек болбойт алмаштыра малайзияга бара алам э малайзияга алмашпайлыбы мамлекетте эмес врачты алмаштырыш керек айтасыз ба жоқ алфавитте қанша тамға бар жеті тамға қандайша жеті ең жөнекей нәрсе қанып білмейсің жеті алф ав еті жеті тамға енді оңайырақ мындай қиынырақ сұрау берсең болады оп оңай нәрсені қанып сұрайсың мына тура емес екен 맛있다.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 помаданы сүйкөп алгам калганын өзүң бүтүрө бер мен кеттім э шашып а ме ме ме бүтүрүп ал өзің мақұл макулбу мен кеттим жакшы бәрі болды ғой даяр нұрбек сен білесің ғой менің түшім постоянно оңынан шығады иә ошоной ғой постоянно оңынан шығады да сенің түшің опасный <laughs> ооба анан неме ұмытпай бүгін де түш көріп атпаймын ба түшімде маған сен айфон восьмой подарить етіп тұрсың да <coughs> э, мен саған мен саған қанша айтамын мен мен саған қанша айтамын мындай жаман түшті суға айт деп суға айтыш керек эми түшті ал жөнүнө сүйлөй бербечи пожалуйста болдучу тамагың даяр болдубу жейсиңби тамак кантип жебейин ушунча эмгегим кетип аткандан кийин жеймин албетте эмгегим сенин бе бул тамакты мен жасадым нурбек ошо сени алганга канча эмгегим кеткен туурабы Ошан айтып атам мен наспа мен көзім көгеріп келгенде кечінде эмне деп ойлоп калдың эч нерсе деп ойлогон Кешінде келгенде сенің көзүң көк эмес болчу качан көгөрдү анан нурбек мен сени ичпей кел дедим түшүнүктүү келиңиз эмне менен келдиңиз эмне боюнча сурайын дедиңиз байке күйөөм жоголуп кетти тапканга жардам берип коюңуздарчы пожалуйста қанша болды жоғалып кеткеніңе он күндей болып қалды чоңғыс міне он күнгө чейин эртерээк келсе болбойт беле мындай бир эки күн болгондо эле мындай башында эле келсе болбойбу э жок аны издебейт деле болчумун просто бүгүн эртең айлык алат да ошого таап берип коюңуздарчы эми айлык алабы табабыз табабыз анда так канча алат эмнени канча алат 아, 저 간내면 아트 저녁이? 예, akın, akın, akın, akın 아큰 çaksan da akın. Oy, bebek. Cürük türbüç. E, ee, akın, akın ne? Ee, berrek Bererek dursana, may çaçırap tuz tuz kuyup etsem ne olur? Aslında нелі олтасың, тұрсың эми элементарно жұмыртқа ұрғанды білмейтті деп ба күйіп қарылаштырсам батырақ араластырсаң мындай үшін. қандай болады екен мен дағы машина айдап бара жатқанда сен ушинтип тоскоол боло бересің ғой абайла абайла могу жерде чукур бар экен абайла нурбек ал машина сен жолда баратқан боласың. болосуң э баары бир өзүңдүкүн бербейт экенсиң э абайла 干嘛去？